Ok. Nada, vamos a grabar este videito a ver cómo cambia mi rostro después de, de haberme comido un chile. Pica. Así que quiero ver cómo cambia la cara después que yo me comete este chile en video. Así que estoy preparado aquí con agua y cerveza por si acaso, a ver qué funciona mejor. Entonces, nada, vamos a meter una <laughs> a Esto es cuestión de aburrimiento. Como estamos aburridos, vamos a ver qué pasa. shit. Oh. oh shit. Oh. Holy shit. Oh, shit. Mierda.